Hello，大家好，我是 Harvard。Hello，大家，你们好。今天我们来到一个呃地方，我觉得很 random 的一个 vlog 啦。我的呃这个朋友，他就想厕所拍 vlog，OK 啦，所以今天我们就拍一个 vlog。我们今天来到这个很少人知道的地方，OK。所以我们看一下的环境是怎样。我拍完了，敬请期待。 看下这种路，你们要不怕倒路哪的。他的抓手是有青苔，他的路还跟不用讲，满都是青苔，哎。 一大堆的那种很花很花的路，原来一切都还没有结束，因为我们还有一个很冷长的路要走。看这里，四百六十，走这边，我记得是走这里，这里啊，这里有楼梯，这里是上坡，这个是，这个有路，这个是 啊，左边，左边，啊，左边，左边，左边。我觉得啊，因为这边做这样美，走。在这边又有两条路了，一个也是有人。 走过的痕迹，还有一个，呃，看起来没有人走过，因为生青苔，但是有绳子。嗯，行了，左边，左边，没有的话就再倒回来这边。现在我们到了，呃，在我们遇到的第一个弯道啊，那我看到那里还有一间厕所。对，在这里。OK。 但是我觉得我们应该是还没有到啦，这么没有到？因为我们还没有看到什么瀑布。现在没有到，我看我们两个都已经是出完汗了，满身汗，满身汗了，真的是很热。啊！但是在这边幸好是算一个 virgin forest 了，不好算不算了。总之因为太多树了，盖满全部了，所以就没有什么热，这才是出汗。 哎，没有水，不要什么再上哎，阿 <laughs> 原原来还要再上，应该是这条路，哎对，啊，走，我们很像到了哦，但是。 我不懂这个算不算瀑布了，应该也是算瀑布了。加给你们看。所以我们走了江远过后，还是七百米的，我们就到了这里。但是好像还可以上哦，应该还可以上，应该还有瀑布了，在上面这里，可能是在这里。所以我们等一下。 应该会往上跑，OK，让我们敬请期待。那我们已经从刚才那里，呃，这里，我们走走，走了一个不是很好的路，然后现在我们到了瀑布上面。看这个是刚才的瀑布，然后看我的朋友，他就在钓鱼。 为了我们的午餐，爽不爽？爽，我在小便了。哈喽，见习的，水冷不冷？哇，冷到，相比我有屁股色了。哈喽， <laughs> 啊哈哈。哈，我在这里，洗完脸了，我可以求温了。今天晚上，看看有点什么。 <laughs> Nature beauty, life is amazing。朋友们想啊。 多出来走走。我想小贝。因为不要整天在家读书。你爽样子？不用看书吗？看这边，有烦恼。人生短短几十年，最重要活得开心。不要整天都在输了。敢不敢？敢不敢？敢！敢敢敢！两个傻逼。这样才爽吗？来来来，挑战轻功水上漂。To infinity.

OK，所以我们现在还在这里，它已经是喂喂喂喂喂，我 <laughs> 哇，好冷啊！OK，现在呃，我的朋友已经下去了，突然间有蜜蜂哦，蜜蜂，这个是他的衣服，喂喂，大哥， <laughs> 大哥，嘿 what happened？差一点 s 他的。 这里阿杜，只是他一个人下去，因为我叫他看一下里面深不深。我们要过去对面的那个瀑布那边拍照，但是他比较会游泳啊，所以就叫他过去试探一下深不深哦，就是找一个地方拍照样。哎呀，他讲记得订阅啊样。 这种就是那些没有素质的人，干喝完水又不丢，的的是惨。是时候跟我们的这个瀑布道一个别，郑重的再见，拜拜。哎，这就是那个呃，走路的情况，那我手抓这个拖鞋，因为这个。 一定是会弄死我们的拖鞋，所以， <laughs> 所以我们无法用这个。其实这样子看，还有一点点像爬山，不弄吉纳巴路一些，很高啊，很高，然后又有绳子，这样可以抓。盖那个瀑布就看不到哦。所以就是要走，应该你要讲小背跑这边有厕所。呃，我们现在刚走到回来这里，然后刚好这里，呃，很像有其他人来这里住了。它就是一个。 算是旅游景点了，这里看他们这稳住。给我们发生了一个很悲惨的一个故事，就会看到后面这里是有一堆人这边冲凉嘛，然后该我们就从这个山路这里这里下嘛，然后就就我们两个一起罢了哦，然后后面的这一堆人。 他们就问我们从哪里来，我们就从上面的那个瀑布下来。我们讲过后，他们就看到我们两个，让他们以为我们呃就就是搞基了。 <laughs> 所以以后可以的话，谁要来的话，呃，就叫我们一起啊。如果是女生的话啦，我们陪都比较好哦，不然两个女生还没有讲是嘞，这呵。所以男生也是不要来了，你们可以找女生来了。OK，就这样子啦。是，然后我们每次去旅游来讲的话，我们就很担心，就是。 厕所肮脏这个问题是吧？然后现在，呃，你看一下厕所，就呃，OK 了，不会肮脏哦，不会像我们呃公共厕所这样哦，很多那种黑黑的鞋印这样子啊，然后很臭一样啊。然后这里 OK 了，这里不会。我的影片就到此结束。如果你们喜欢的话，可以按赞啊，按赞对啦，然后分享出去哦，谢哦，够朋友的话就谢哦，订阅。 啊，订阅还有订阅，就我会想办法呃，有更好的 video 时最重要你们要带订阅、按赞、分享啊，刚好、哦！最重要到时有带货，哎呀，带货啊，可以可以可以，OK，我们有机会下个影片见，拜拜。呃，这个就是 c o c o 可可树，就是长这个样子的。Yes，就是长这个样子，就是长在 OK。 这个就是今天的小知识，Coco，拜拜。